Ψιλοκόβουμε τις πολύχρωμες πιπεριές. Εμείς χρησιμοποιήσαμε μισή κόκκινη και μισή πορτοκαλί πιπεριά. Πλένουμε 10 πράσινες πιπεριές κέρατο, κόβουμε τα κοτσάνια, αφαιρούμε το πάνω μέρος και τα σπόρια, Κόβουμε στα 4 δέκα ντοματίνια. Ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό. Εμείς κόψαμε το 1 τέταρτο από ένα ματσάκι. Αναμειγνύουμε 200 γραμμάρια φέτα με 200 γραμμάρια τυρί κρέμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια σκληρά τυριά επιθυμούμε. Τα ντοματίνια. Τις πολύχρωμες πιπεριές. tutto il maidano. Piperi. Rigani. Θυμάρι και δυόσμο. Λαδών μεταψή 26 εκατοστών. Γεμίζουμε τις πιπεριές. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Κλείνουμε με τα καπάκια τους, τις τοποθετούμε στο ταψί, τις λαδώνουμε ελαφρώς και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!